правильному поводу. По-другому сейчас мы исполним песню. Во-первых, как вы жалеете? Я впервые, впервые за 10 месяцев стою на сцене. Мне очень приятно, что вы видите, можно было найти более дружелюбную публику. И сегодня, наконец-то я могу произнести это вслух и публично. Сегодня 170-й день, как я не курю. Наконец-то появился первый город, который слышал. Курил я 26 лет. Тбилиси первый город, который слышит меня без сигарет. И поэтому я сейчас исполню песню «Сигарета». из Ленинграда.